الشهيد حمزي محمد علي النعيمي 59 2012 هي مثل ما انك شايف يعني هاي يوميا عندنا شهداء بحمص والعالم عم تفرح بالانتخابات على اساس انتخابات شغاله بحمص ولكن هون عندنا كلياتها مثل ما انك شايف يعني شهداء يوميا شهداء فرج هلا بدي ارجيكم بس وين عم ندفن شهدائنا نحن هلا بما اننا نحن بحمص وحمص منكوبي بس بدي اشوف هلا وين عمال ندفن شهدائنا يوميا وين في جنيني بنلاقي جنيني شافت تراب بنحفر فيها وبندفن شهدائنا فرج هلا وين عم ندفن الشهداء نحن مثل ما انك شايف وين في جنينه وين في تلت اطراب بالشوارع عم ندفن بالحوايج بالبيوت عمال ندفن بالجناين عمال ندفن عمال ندفن المهم نطمر شهيدنا ونخلص تفضل يعطيك العافيه هلا شو بس هيك بس اللي فهمنا كم شهيد عندكم انتم هون داخلين بهاي الجنينه؟ عندنا بهاي الجنينه نزلناهم فوق خمسه هذول الخمسه مقبره جماعيه لانه ما عندنا مكان ندفن فيه لا مقبره ولا فينا نسعف حدا على مشفى عم يموت بجريح عم يموت مثل ما انك شايف كم شهيد صاروا؟ ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هاي بيت هاي خرابات ما في عندنا لا مقبرة عندنا ولا شيء جماعي عم بصير قبر يعني غيركم عم يحتفل بالانتخابات وانت عمال تحفرق بالتاريخ اللي عم يعملوا هن انتخابات في بشار الاسد و مجلس الشعب مجلس الشعب, مجلس الشعب. بالنهار اللي عم يعملوا فيه انتخابات نحن عم ندفن موتانا ليكم هاي الكاميرا بتحكي يوميا بحمص يوميا يوميا حمص آه يعني غير بقيه الدنيا كلها حمص يوميا في شهداء وفي قتلى انتخابات بالنهار اللي بشار الاسد هذول الشهداء هذول الشهداء بالنهار اللي قالوا بشار الاسد عم يعمل فيها تبرعات لاهل حمص هذول نزلوا بشرطه هناك هاي بس شوي هاي الصوره هي اللي بتحكي ما نحن بنحكي بيقول بشار متبرع لاهل حمص هاي هاي الانتخابات هاي اليوم هاي شهيد هذا لا بنقول من الثوار ولا من الجيش الحر هذا زلمه بحاله الزلمه عايف حاله طلع بكير رايح يجيب خبزات وجاي الزلمه على المتور القناص ما عم يوفر لا كبير ولا صغير مين ما شاف اي شيء بشوفه عم يتحرك ليه اطلق النار عليه؟ الله يعطيك العافيه الله يعطيك الله يتقبل من الشهداء الله يتقبل الشهداء يعطيك العافيه